English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу все знать. Здравствуйте, меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 37. Его тема – предлоги about и ande. Предлоги в английском языке, как и в русском, имеют очень важное значение. При построении любого английского предложения без предлогов не обойтись данном случае мы рассматриваем предлог about. about. Давайте рассмотрим конкретно на примере. Она рассказала о своем путешествии. Предложение в прошедшем времени. Рассказывать to tell. Э, в прошедшем времени told. Значит, как будет звучать? She told about her journey. Она рассказала о своем путешествии. She, она, told, прошедшее время рассказала. About переводится как о, о, о чем. Хио Джонни. Хио Джонни в своем путешествии или своей поездке. Хио Джонни. Хио Джонни. Ее поездка или о своей поездке. She told about her journey. Она рассказала о своей поездке. She told о about her своей или ее journey поездки. Он пишет книгу о Москве. Предложение в настоящем времени. Он утверждение в настоящем времени он, она, оно, значит глаголу что нужно добавлять. Я ее выделил, специально выделил большой буквой S. S в конце, добавляется S. Итак, он пишет книгу о Москве. About переводится здесь как о. Как будет в настоящем времени? Он пишет. He writes книгу A Book о About Moscow. Moscow. He writes a book about Moscow. Следующее предложение. Это займет около пяти минут. В настоящем времени это, это it, займет или занимает. Это takes обязательно в конце глагол брать. Это берет. В настоящем времени это, он, она, оно, it в данном случае. Прибавляется s. Оно берет. Или это берет. Около пяти минут. It takes about five minutes. It takes about five minutes. Это занимает если четче брать на русский переводить, надо запомнить, что это занимает около 5 минут, about, около. It takes это занимает. Или это занимает, ну, ходьбы, допустим, 15 километр, километров, тоже так можно сказать. It takes about э, 15 kilometers. It takes about 5 minutes. Это занимает. И takes, это занимает в настоящем времени. А, как сказать, это занимало, значит, глагол take надо брать в прошедшей форме. Took, это занимало. It took about five minutes. Следующее предложение. Я хожу по лесу в настоящем времени. Я хожу, гуляю пешком, бок. Ходить вообще-то go, а здесь, значит, ходить пешком по лесу, понятно, что ходить. Значит, I walk, я гуляю, я ходю, хожу пешком. About the forestry, здесь about переводится как по, по лесу, можно так. I walk about the forestry. Ну, forestry можно заменить еще словом wood. Это тоже лес. Wood. I walk about the wood. Я гуляю по лесу. Мы бегаем по стадиону. В настоящее время. Множественное число. Мы бегаем. Ну и бегаем. Э, глагол есть. Бегаем. Он переводится как ran. We ran about the stadium we мы бегаем по, станю, по, по about the stadium, стадиону. We ran. Здесь а не надо. А не надо. Почему не надо? Потому что есть глагол. В каждом английском предложении должен быть глагол. Утверждение вот э, тоже глагол есть. We run. We run. Мы бегаем по стадиону. Так. Дальше. Он ходит вокруг леса. В настоящее время он ходит, значит, прибавляется вокруг сада. Значит, he walks. Он ходит, он гуляет. В настоящее время S добавляется. About the garden. Он ходит вокруг сада. He walks about the garden. Итак, э, предлог about переводится как «вокруг». He walks about the garden. Дорогие друзья, в этом формате мы поработаем с предлогом «анде», который переводится как «под», «под что-то» под стол, под стул, под диван и так далее. На конкретных примерах посмотрим. Она положила свою книгу под подушку. Прошедшее время. Как переведем? Она положила, положила. She put. Put. Глагол неправильный, но все формы у него одинаковые. Put, put, put. Вторая форма прошедшего времени put переводится так же, как и past э, participle. Все три формы одинаковые. Если бы было она ложит, мы бы в конце s добавляли. She puts. Puts. Но поскольку она положила, значит she put her book, свою книгу или ее книгу. Анде put. The pillow – подушку. Она положила свою книгу She put her book под подушку under the pillow. She put her book under the pillow. The, the. Кот всегда любит спать под столом. Обычное предложение, факт, Кот всегда любит спать под столом. Cat likes to sleep under the table. Под столом. Under the table. Кот любит. В настоящее время утверждение, поэтому S добавляется. Cat. Он. Cat likes Likes. Что делать? Значит, надо всегда to ставить. Likes to sleep. Likes to sleep. Если отвечает на вопрос, что делать, значит, надо частицу to. Cat likes to sleep, спать. Under, под the table, под столом. Дайвер любит плавать под водой. То же самое, такое же самое предложение. В настоящее время – любит плавать, любит что делать? Плавать. Значит, надо э, ставить предлог ту. Любит ту плавать. Дайвер любит настоящее утверждение в единственном числе, значит, надо прибавлять s. Поэтому так и получается. Diver likes что делать? To swim under the water. Дайвер любит плавать под водой. Under the water. Под водой. У меня все под контролем. Хорошее предложение. У меня, как переводится, I have. Если в настоящее время, если в прошедшем, сказать у меня I had. А в будущем, как сказать у меня I will have. Ничего сложного. У меня, значит, в настоящее время I have. Все. Everything. Everything. Под. Under. Control. I have everything under control. У меня все под контролем. Дорогие друзья, на этом наш урок завершен. С вами был канал The English и я, Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего доброго. So long. Пока.